Por fari trioblain marchoin, vi besonnas crocetilon, cae con gruan fadenon. Unue, faru fonditan cenon de dec tri marchoi. Uno, dos, 3 Qual Quinces Sip Ok Now Dec Dec uno Dec du Dec tri dec mashoi por la baso kai tri mashoi por la tunceno. Volvu la fadenon circa la crocetilo, dextre con trau holoj directe, maldextre holoj directe. Shovu la hocun tra la quaga ceno. Uno, du, tri, quare. De novo volvo la fadenon circau la crocetilo. Hocu la fadenon cae tiru gin tra la masion. Vi nun havas tri masioin sur la crocetilo por la triobla masio. Volvo la fadenon circau la crocetilo cae tiru gin tra la unuae du masioi sur la crocetilo. De nova volvu la fadenon circa la crocetilo, ca gin tra la du masciun. Ien, la triobla mascio. De nova volvu la fadenon, shovu la hocum tra la cenon, volvu la fadenon, hocu cae tiru gin, volvu la fadenon, hoku kai tiu gentra la unua du mashoi vovu hoku tiu vovu shovu vovu hoku tiu vovu hoku tiu vovu hoku tiu